Sí, eh, doncs res, la darrera intervenció és la del Eh, el Borja ha a l'Ateneu de nou barris i, i en digestió, almenys en els darrers anys, ens hem anat trobant amb, de diferents maneres amb l'Ateneu, amb una frontera de cultura, eh, també la Cristina està una mica en els dos llocs, està a l'Ateneu i està ben digestió, i, i per això, per exemple, l'any passat eh, passava la Carla una mica fruit d'aquesta relació, se'ns va acudir eh, convidar-la i aquest any hem convidat a tots. Doncs, eh, ja has escrit el títol ja, no sé. Però és que tampoc me'l sent. Um, contradiccions i desplaçament. I, i bueno, vol parlar d'això, vol parlar de, de tots els problemes. <laughs> ser l'últim, no com aguantar els nervis fins al final. Com tranquil menys jo. Faig que vinc al fòrum. He escoltat a molta gent molt interessant, també. Es tenen temes molt concrets. I quan em van proposar venir xerrar no tenia ni idea de què explicar, perquè ni sóc expert en res ni la meva vida és especialment interessant. al final, però al final he decidit parlar-vos de les meves misèries i contradiccions, que possiblement són les vostres, perquè les meves misèries es posen en joc i jo he vingut a jugar, per jugar-me Començaré per la gran misèria del nostre temps, veritat. Com ho porteu vosaltres? Jo fatal. Us asseguro que és el monotema dels meus col·legues. Com estàs? Em queden dos mesos de lloguer. O oh, hòstia, m'han pujat només 150 euros. Misèries. Fa uns mesos vaig marxar al poble sec, el bar que he viscut els últims 10 anys. No perquè volgués, sinó perquè quedar-me significava pagar 1.000 euros per 40 metres quadrats vestits d'Ikea i el meu. En aquests 10 anys que hi he viscut, dels 24 als 34 en un cas, passen moltes coses. T'impliques en molts projectes. I tot i que no he marxat a la Marroxa, que he vist a les parades de metro, la quotidianitat és una altra, perquè al final la vida la fas nostres. Molts barris pateixen un degoteig constant de persones centrifugades pels designis del mercat. I em pregunto, què passarà quan marxin tot el barri? Què passarà amb tot això que hem construït els, els, en, aquests anys? Què, què en faran els que dic? Espero que com a mínim tinguin els últims, els únics que s'atreveixen a explotar en aquesta ciutat. I és que al final la cosa també va de diners, de pasta, de panoma, de fucking money, man. O el que és el mateix de capital econòmic. Perquè ja podem anar assegurant de capital cultural, relacional, simbòlic, que no superarem els 1.200 euros al mes un desequilibri de capitals que la nostra bohèmia de pacotilla trampegem fins que ens toquen el dentista de cop ens recordes del finet que et vas gastar en cubates un festival qualsevol. Contradiccions, suposo. Perquè els 20 i pocs t'imaginaves que això seria una etapa, però l'ascensió social fa dies que es va parar i les escales d'emergència només baixen. El racionament de sous ha vingut per quedar-se i no ens salvarà cap doctorat de la misèria. En tot cas, allargarà una mica més la sensació que el present serà l'altre. Però ara, avui, a l'Equador dels 30, te n'adones que et tocarà cuidar els que vindran possiblement els que marxaran, estirant d'un salari que tremola cada carta de l'immobiliari. Però bé, alguna cosa hem de fer amb nadores que hem dedicat a assemblees, a continuar tots els capitals possibles excepte els diners, així que decidim trobar solucions col·lectives, cooperatives d'habitatge, o llogar un bloc plegat, alguna cosa creativa i comunitària on estarem junts, però no massa, i compartirem les misèries a un preu molt. I de cop, en aquest grup de viejòvenes sobrequalificats, infrarretribuïts, se n'adona que ni tan sols pot arribar això, com a mínim no les condicions que s'imaginava. Cerquem preus i si volem ser mínimament realistes, les respostes semblen evidents. Els nostres projectes només tenen cabuda, com diu la Montse Santonino, als barris futurs. Ni Sants, ni Poble Sec, ni el Clot, ni Vallcarca. Torrebaló, Baidona, Ciutat Meridional. A una trobada d'aquest grupet d'amics que busquem sostre, de cop, una persona, en un atac de sinceritat, fa una pregunta de forma innocent, incòmode i brutalment classista per iguals. Heu vist l'esperança de vida del barri? I la taxa d'abandonament escolar? I la de sida? Sí, sí, la de sida. I de cop deixem de ser joves bohemis, cooperativistes, barra gestió cívica, barra economia social, prepapàs i mamàs de col·legio d'educació lliure per tornar-nos uns classistes que els fa acceptar un compromís en els barris on acaben les noves línies de metro, els barris que mai sortiran al, al Time Out. I juro que nosaltres odiem les recomanacions del Time Out, sobretot les de les millors bodegues de Sant Antoni. De fet, no hi hagi gim Taimau. Time Out, i en aquest camp de ningú, en aquest espai entre trinxeres, és on ens trobem. Potser el que ens espanta és obligar-nos 30 anys, encara que sigui de forma proactiva pels mateixos blocs que van acollir els nostres avis. I tot, i tot i que admirem aquella generació, no ens enganyem. Potser ens fa por viure com ells, salvant totes les distàncies i tampoc siguem innocents. La nostra arribada als barris futurs possiblement significa que altres que ara hi tenen lloc el terren. I no dic que tinguem el poder de la identificació, però quan veu, quan veu un se'n va, quan veu el cop i la Roda seguirà implacable contra els més vulnerables. I per molt que m'estigui queixant des d'aquesta autoparòdia hereta, tinc ben clar que els més vulnerables no som nosaltres ni la Roda. I un amic que regenta un bar de roquetes, el bar Casa Tio Pepe, de una universitària, l'altre dia em deia una mica de gentrificació ens aniria bé. I clar, vam flipar. Però ara, després de pensar una mica, ho entenc, perquè el que amaga aquesta formació és un desig de diversitat a la parròquia del bar perquè la diversitat és on estem còmodes, perquè l'esperança de vida pedral és que serà altíssima, però no hi ha ni que ens la casa. Es pot despertar la hipoteca, però no pot haver-hi pitjor malson que un pati de fijos homogènic. Podem.